good morning, anche se direi più buon pomeriggio, perché sono le 4 qui. Mister, master, maestro? O oh, semplicemente, o oh, semplicemente, David. Lynch, it's December 29, 2021, it's a Wednesday here in Naples. 59 Fahrenheit, uh, 15 Celsius so once again in the last 5 giorni, sempre once again, this, questa temperatura, eh, and this means that eh, non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda, o almeno per me, questa è sempre la mia percezione, che ha visto anche il mio video sul freddo, sul, che non lo soffro, ha capito anche perché, comunque eh, questa è la mia percezione, poi non so se le altre persone sentono freddo o meno. Today, oggi pensavo alla altri pezzi che devo caricare ho interpretato per quei, quei, quei film di cui abbiamo celebrato l'anniversario di uscita qualche giorno fa è il turno adesso di Opera il nostro grande Dario Argento nazionale eh, Opera dell'87 che uscì appunto il 19 dicembre qui in Italia e quindi ho preparato due pezzi se tutto va bene stanotte comunque domani mattina anche nelle prossime ore dipende se ce la faccio eh, carico il primo pezzo dei due che ho interpretato e poi dovrebbe seguire Arancia Meccanica nei giorni successivi, anche lì ho interpretato due, diciamo anche tre, ma due comunque, due pezzi, poi forse ne caricherò altri, ma interpreterò altri per l'anniversario della presentazione al Festival di Venezia, è il 7 settembre, tra l'altro anche compleanno di Dario Argento, il giorno prima del mio compleanno, comunque 7 settembre 52. Sul resto non mi viene al momento nulla, se mi venisse o scrivo in descrizione aggiungo solo che sto pensando di separare eh, i report dai pensieri, perché altrimenti i report, ma questo già l'avrei dovuto fare molto tempo fa, sono troppo lunghi eh, e quindi volevo, volevo sapere se a voi piaceva quest'idea o se volevate ascoltare o vedere tutto in un unico video, secondo me conviene perché video troppo lunghi, standard 6, 7, 8 minuti, è difficile reggerli, per cui vediamo un po' che ne, che ne pensate eh, cambio la, la, modalità, nel caso cambio la modalità dall'inizio dell'anno, ormai tra due tre giorni, nuovo anno, nuovo modus del canale, del report. Anyway, as you just see from the window, anche quest'altra inquadratura abbiamo avuto. We have those ahead, those beautiful blue skies and golden sunshine. Io almeno a me questo mi è parso di vedere, di, anche se non mi sono affacciato sempre alla finestra, però infatti si vede ancora che c'è stato, però sempre con qualche nuvola indietro, ma comunque nulla da dire, bene così, eh, rispetto agli, eh, a questi giorni che, ha sempre, che ha piovuto eh, è stato brutto, speriamo continui così.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 greet the him all these people and everyone too